que tienen que concentrarse para poder hacer una buena combinación de manzanas rojas y verdes que den un total de ¿cuántas? Cuatro manzanas. Comiencen a trabajar. cuando terminen su trabajo, van a, atención, cuando terminen su trabajo, van a guardar sus creyolas y me van a mirar a mí. Van a guardar tus creyolas y me van a mirar al Señor Santos. cuando terminen su trabajo me miran para decir lo próximo que vamos a hacer.